tutorial lang tayo kung paano i-download and install yung Dragonary. So punta lang kayo sa dragonary.com and then dito sa upper part ng website, meron tayong mga options na pwedeng i-download for Windows, Android, and Mac OS. So far doon lang siya available and wala na tayong ibang option to install sa ibang operating system. So try na natin. So, dito, um, nakakita ko ng error na transfer expired kasi based dun sa community, merong mga issues ngayon related sa uptime ng mga download links na yon. So, as workaround, So as workaround, meron tayong nakuha ng mga links from the community na shinare ko na sa previous video pero ginawa ko na lang ulit to para mas straightforward. So ito yung mga links, is share ko na lang sa description. So sampulan natin yung sa Windows na hindi nag-work kanina. And then right now, so available na siya. So pag click natin yung download, so ida-download niya na yung file. And depende to sa bliss ng internet nyo. Okay, so hintayin lang natin. So once na ma-download na natin, click lang natin to show in the folder and then extract na natin siya sa folder once na ma-extract na sa folder makikita na natin yung game dito so for example this one so i-click lang natin yung application file and then dapat magpa-prompt yan ng login dun sa Google account pero nakapag-login na kasi ko so direct na siya sa game So hindi naman tayo maglalaro ngayon, mag-upload na lang ako ng next video for the review nung gameplays and basahin din natin yung white paper so I think that's it for this video I hope this helps and feel free to share it to your friends na gustong mag-download and mag-install ng game